السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے بے شبیت ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پسند رہی ٹائم شادہ ٹائم ہے اساں ویندے پے سنگ گاڑی کو پہنچاون واپسی اے یعنی نکے کو گاڑی دیونی ہے میرا ایک یار دوست ہے

پچھو کمبل یہ کوئی یار دے میں کہ گاڑی قدرت کے ملا گاڑی کہنے چار من مسئلہ بڑھتے اگر بائی چانس یو ٹائم آپ یوٹیوب چینل بننا جرا سارا نماز لیتا پہ سارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو ان شاء اللہ نماز رستے پڑھ سو حرم تو نہیں سمجھ سکتے ہوں رستے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھتے ہیں ان شاء اللہ والا پہلے تو کمبل لینے سے کمبل لیتے ہیں والا نماز پڑھتے ان شاء اللہ گھر اور لڑکے کے چاونے ان کو چاہتے سامان پہ گاڑی تھوڑا تھوڑا ہے یہ شرک کے سارے جو آیات مارکیٹ ہے ایک یا ایٹا میں سلام مول دے اور دیونین یہ دے تھے انشاءاللہ والا واپسی کمرے تھے والا آتے سمسو والا صبح ڈیوٹی تھے باقی زندگی جو ہوندہ کیا ہے تھا یہ کچھ سارے کنے ہیں ایسے سو خزرا حلاقہ دفاع المدنی اساں سیٹ دے ودے اتھائیں دھوبیوں کو کپڑے دینے ہیں دھوبی کو انشاءاللہ کپڑے لیتے والا تو کو لکھے نے مدینے دی سونی دھرتی اور تو کو باہر جب یہ کرنے ہیں ماشاءاللہ کہ جو خوبصورت رات دا اتھا رونق ملا ہوندے کرو نماز دا ٹائم ہے تو اب یہ گوہ ہوئے صحیح نا نا یہ تو بند ہوئے دکان دکان تب باندھیں کہیں باہر رکھنا پسی ہے کہ کمبل آرو رکھ دیئے دیکھو سہی والا یا پئی رہ گئی یا کوئی چاہ کے لیے سامنے پئی ہے انشاءاللہ دیکھ ہیں والا کیا تھے ہے نا نماز تھی نہیں پہ ہوں نماز دے ٹائم نماز پڑھ دیں انشاءاللہ وہیں تھے اللہ تو کو مل جائے گو دے وہیں تھے ابھی ہم لوگوں کو آپ کو دکھاتے ہیں باہر کا ویڈیو آپ لوگ باہر دیکھو کیسے باہر موسم ہے موسم تو صحیح ہے رات کا ٹائم ہے آپ لوگ دیکھو باہر آپ لوگ دکھاتے ہیں باہر کی ویڈیو دیکھو انجوائے کرو